Saat ini kami tepat pukul 3 lewat 15 menit Kami sedang berada di jalan masuk kampung Puepe Beberapa tahun yang lalu, empat tahun yang lalu Saya pernah datang dan tinggal di kampung Puepe Dan membuat sebuah film pendek dengan judul Hidup di Puepe Anton! Kau bikin apa di situ? Kampung Puepe adalah perkampungan orang Marin dan ketika MIFE Merauke Integrated Food and Energy State Project diluncurkan Kampung Puepe dan beberapa kampung sekitarnya masuk dalam lokasi perusahaan Astra yang akan membawa hutan sekitar 4000 hektar untuk penanaman tebu ya untuk produksi gula padam oh ini parah sekali